مگر قرآن نگفته لا اکراه الدین؟ مگر پیام اسلام رحمت و رهایی نیست مگر سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی شود مگر اسلام دین بردباری و گذشت نیست مگر حضرت محمد هنگام فتح مکه دشمنانش را عفو نکرد مگر در مدینه منشور برادری کسرت گرایی را ارائه نکرد پس آنچه آخوندهای حاکم بر ایران یا فرزندان عقیدتی آنها مثل داعش و بوکو حرام میگویند ضد اسلام و شرک مطلق است این آیه های قرآن مجید است و جادل هم لطیحی احسن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه قل برهان برهانکم و شاورهم فی امر بله کلام خدا تحمیل و ارعاب نیست بلکه این است که بشنوید برهان ارائه دهید و مشورت کنید و این دستورات خدا به پیامبر اکرم است که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو فقط پندهنده و پندرسانی نه کسی که بر آنها مسلط و مراقب باشی ما تو را نفرستاده ایم الا برای آنکه بشارت و انذار بدهی ما تو را تنها به عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستادی تمام این دستورات در سراسر قرآن رسالت پیامبر را برقراری دوستی و محبت میان قلبها باز کردن زنجیرها از دست و پای مردم و فراخواندن به بردباری و تساهل معرفی کرده که همه برای آزادی انسان است